Nađite mesto vrednosti broja 3 u 4356. Sada, kada god razmišljamo o mestu vrednosti i što više vežbate radeći zadatke iz ove oblasti, to ćete rešavati sve prirodnije, ali svaki put kada vidim zadatak kao što je ovaj, volim da raščlanim 4356 na ono što ga stvarno čini. Dakle, hajde da prepišem broj. Kada bismo ga pisali, a pisali smo ga u različitim bojama, dakle 4356 i 6 jednako je, i samo razmislite kako smo to upravo izgovorili, jednako je 4000 plus 300 plus 300 plus 50 plus 50 plus 6. I do toga možete da dođete samo na osnovu toga kako smo izgovorili. 4356. Drugi način da razmišljamo o tome je da je ovo isto kao da kažemo da je ovo 4000 4000 1000 plus, ili čak možete da razmišljate o i, dakle, plus 300, plus 300, plus 50, možete razmišljati o tome kao 5 desetica, plus 6. I umesto 6 možemo da kažemo plus 6 jedinica. 6 jedinica. Dakle, ako se vratimo na originalni broj, 4356, ovo je ista stvar kao 4, zapisat ću to, hajde da vidimo koliko dobro, zapisat ću ga ovako. Ovo je ista stvar kao i 4000, 300, 5 desetica, 5 desetica i zatim 6 jedinica. Dakle, Kada pitaju koje je mesto vrednosti broja 3 u 4356, zanima nas ovo 3 ovde i njegovo mesto vrednosti. To je mesto stotina. Da je ovo ovde bilo 4, to bi značilo da smo baratali sa 4 stotine. Ako je tu 5, 5 stotina. To je treće s desna. Ovo je mesto jedinica, to je 6 jedinica, 5 desetica, 3 stotine. Dakle, ovde je odgovor da je 3 na mestu stotina. Na mestu stotina.